mana kolxozobodning plastik sexi bugungi narxlarni tomosha qilamiz qani qaysilar qanchadan aka bular necha to'rt yuz ellik so'm kvadrat metri to'rt yuz ellik so'm nechiga nechi bular aka bular zakaz bularda zakazdan yo'q razmeri nechiga necha razmeri saksonga bir yigirma bular to'rt yuz so'm to'rt yuz so'm bular kvadrati besh yuz aha bir kvadrat metri besh yuz so'm mana bu qizillarni kvadrati yetti yuz so'm kvadrat metr bular a yetti yuz so'm A unao eşikler plus eşikler bunlar. Aha. Bir donatı 1200 so'm. 1200 so'm ona. Ular nechiga Bunlar Ular 2'ye 90, 2'ye 90. Sanga 1.80 farklı. Ha. Bu kaysi firma? Ular roletlar. Roletlarsa. Mana ekolaynlardan ama bular ham narxi 500 so'm kvadratı. Bunlar kvadrat 500 so'm Bu kabir stanovka qilib berishlari-chi? Hammasi ichida. Ichida? Mana bu alyuminiy eshiklar. Aha. bular 1100 ming yuz somon bir eshik bir ming yuz somon a alyumin bu alyuminki eski samarqand eshiklari bular yana katalog eshik a ikki ming somon a o'rnatib berishi bilan ikki ming somon hammasi ichida yana venturklar bor ichkarida tayyorlayapmiz bir alyuminlar Aha. cu aluminiu. Aluminiu? Da, atât de bun, o nechin am putut să ne dăm Aha. ikki ming somona o'n baquvvatdilar a ha bular baquvvat birinchi joyda shular ketyapti alyumin ha yaxshi merkanat bo'lmadi bular a kvadrati olti yuz somon ha tayyor bo'lyaptida bular kvadrati olti Ha. somon mana ustalar mehnat yaptı? Hormayla. assalomu alaykum yaxshimisiz mana bu yerda katta katta lambalarni yasashyapti